Coruña Xerais, o Concello de Cuntis está facendo unha transformación histórica en moitas cuestións, non, non solamente na área de mobilidade, pero dende logo na área de mobilidade unha transformación histórica, non? Dentro de sete meses ninguén vai a recoñecer este espacio despois de 40 anos se vai a facer unha reforma nesta calle e se vai a transformar dándolle prioridade ao peatón, eh, limitando a velocidade, e eh, facendo todo o que temos que facer. A Rua da Palma pois é un centro eh, moi de moita concurrencia de, de todos os veciños e veciñas de Cuntis, unha porque estaban, está aquí, estamos ao lado do cementerio, e outra eh, o Colexio Público do Mourelio que se encontra nesta rúa e que todos os días pois genera un movimento de tanto de persoas como de vehículos moi importante. Nestes sete meses no Concello de Cuntis vai a invertir 2.200.000 euros aproximadamente provenientes da Diputación Provincial e dos fondos propios do Concello. Por lo tanto, moi agradecido á Diputación e sin a Diputación está claro que hubo un antes e un despois eh, de Cuntis e de todos os concellos. A Deputación de Pontevedra facendo o que ten que facer que estar da man dos concellos para que teñan financiamento para poder levar a cabo esos proxectos que idearon, ese modelo de Pobo, neste caso de Cuntis, que o alcalde de Cuntis e o seu goberno pois tiñan ideado para este mandato, non? Nós eh, estamos encantados, eu como presidenta, de vir a presentar esta obra que xa comeza, cando nos demos conta viremos a inaugurala, eh, estaremos felices porque as veciñas e veciños van a vivir mellor van a ter espacios de máis calidade urbana, non? E iso creo que nos ten que satisfacer moito.